どうも皆さんこんにちは、あずちゃんです今日は私とウエンタの初デートのオムライスデーのを紹介したいと思います原宿にあるこの店です玉子基地の原宿オムっていう店です、はい、もう本当美味しくてどうしても皆様に紹介したいなと思ってでは行きたいと思います、ね、階段あるんで気をつけた方がいい卵かわいい 它这个设计好可爱哦！是说这个有扶手啊，然后它就从这里滑下来，然就画了一个图在这边。就这种小创意就是很可爱啊。今晚安完那可以吗？嗯。买起得一刚时左右安的了呢。可以。好。诶。 这个它的菜单上面都有这个角色很可爱，然后背后有写啊，只要是下午三点到晚上六点的话，这段时间就有提供饮料还有蛋糕，嗯，这样的甜点，然后长这样子，大家看里面长什么。鸡蛋的种类是麻糬和フワっとの2種類。 で巻きっていうのはこういうタイプ、うん、巻いてるやつ、うん、でふわとろっていうのがこういうふうに開いてふわふわってやつうんどれが好き俺ふわとろが好き私もふわとろが好きあれでもルーちゃん前巻きにしてなかった前巻きにしたねね力開発した方がいいんじゃないかなと思ってあそういうこと嗯它这里也有英文的菜单所以大家不用担心看不懂只是没有中文有点可惜啊デミグラスソースオムライスが一つあとそれにエビフライ とあとビーフシチューオムライスにハンバーグ、であとこのホット一匹のプラスで、えー、っとミルクレープが1つそれに、えー、っとアップルジュースとあとあったかフォンダンショコラとバニラアイスにマンゴージュースで 以上でお願いします卵の種類は巻きとふわとろからお選びできますちゃんは巻きえー、っとデミグラスソースの方が巻きでビーフシチューオムライスの方が、えー、ふわとろではいお願いします这里除了有 WiFi 之外也有插座可以用所以很方便可以充电楽しみだね このピン好きねなんかさちっちゃいけどおしゃれって感じ我的来了看起来超好吃的像还有汤哎不知道汤是什么味道おめちゃくちゃいい匂い美味しそうわかんない玉ねぎかなこれ見てこれ卵キッチンに書いてる你看这个把它打开看看切るようん切ってみおお中とロトロ フンすごいふわふわ食べるよ卵が外が固まってるんだけど中はふわふわでとうとうで美味しいなのでデミグラスソースやっぱり美味しいんだよねこのお店探したのは原宿で有名なオムライスさん探したらこれはランキングで出てたおいしいフリプリさっきルーちゃんが 取れなかったからもう一回食べます <laughs> ごめんなさい、ふわふわうんすごい綺麗うんめっちゃうまい 美味しかった完食もうルーちゃんご飯と卵は全部食ったもんなエビも美味しかったね皆さんはどんなオムライスが好きなんですここで右上で投票できますおじゃあそこに投票してください投票できるって知ってる知らんありがとうお願いしますおおそうですよねお腹アップが可愛い作ったのかな、うん おしゃれいちごあ、美味しそうそうめちゃくちゃ美味しそうミルクレープ好きなんだよね、俺もピピお腹うん、違う、ピピはお尻お尻ピピピピお腹はパパドゥドゥドゥドゥパパは赤ちゃんあ最初からのマンゴーはい、えー しゃれめちゃ美味しそう美味しい美味しいね簡単っていうかクリームが美味しいうんいちソースも似合ってて美味しいよ 腹いっぱい食べました、うん、本当おすすめしますのでぜひみんな原宿来たら食べに来てください種類ありますんで皆さん好きなの選んでくださいね如果你喜欢这支影片的话呢都欢迎帮我们按赞然后订阅我们的频道开启铃铛接收最新的通知那我们下次影片再见拜拜拜拜拜拜 See you next time バイバイ <laughs> かわいいルーちゃんルーちゃんルーチャンネル登録よろしくね チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです